مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم هذا لا يحدث كل يوم لا يحدث في كل جولة لا يحدث في كل موسم الله على الخرافة على الأسطورة على الباكور خرافية من باكورد خيالي من لاعب فيه من التناقضات ما تلفت نظر الأعمى بهدف للتاريخ بهدف أسطوري بهدف سينمائي سأظل أعلق على هذا الهدف حتى